Не лезь, блядь, дебил, сука, ебаный. Ты чё, хуёво тебе сказали, что ли? Залезь нахрен нахуй обратно, блядь. Дебил, блядь. мнение. Да как ей Палку, палку давай! Палку давай, блядь! Дебил ебучий, сука ты! с головой, ебанка соголовый, блядь! Тупорылая залупа, блядь!